day in the day of uh, here in Italy of the party of grandfather's day I would like to wish a very happy grandfather and grandmother day to my all my uh, in particolare mio nonno paterno che come sapete qui alla uh, casa sua quando andiamo a fare porto qui quindi here in Italy happy, very happy day, uh, eh, not only day, to everyone, I don't know if forse on the world, but in the case, auguri anche a tutti, scusate se stanno urlando, non è un problema mio, comunque uh, happy day, nonni day, in particolare tu mio nonno, quello che ha perso mia nonna, il padrone quasi un anno fa, il 18 dicembre l'anno scorso.